勇者も頑張っているのか褒めてほしいぞお偉いぞ魔王勇者おっす勇者うん勇者勇者勇者魔王なんだよこのぶつけ者一年もない